just gone. ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਹਾਸੇ ਹੌਸਲਿਆ ਚਾਲੀ ਜੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਖਾਲੀ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਭਰਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਈ ਤੇ at the day. ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੱਚੀ ਕਰ ਗਈ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਤੂਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਮਾਰ ਕਰਿਆ ਦਿਲ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਿਲੋ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪਾਏ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਏ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਏ